Versão brasileira, Mito Oi, Rosa. E aí, Roxo? Maninho! Oi, Marrom. Olá. Oi, Branca. Oi. bora começar! Onde ele está? Desculpa, mana. fazer? Rosa morreu na elétrica. Como assim? Quem estava com a Rosa? Roxo. Ava. Eu achei que a Rosa não ia morrer tão cedo. Eu também. Hum, eu concordo com o Ciano. Olha, o fio roxo e a rosa juntos agora há pouco. E isso prova que sou eu? Acho que sim. Marrom, como faz o seu task? Qual? Tem que ligar os fios. E? Droga. O roxo matou o verde escuro na minha frente. Não acreditem nela! Por quê? Vou ter que voltar no roxo para não suspeitarem. É mentira! Se ferrou, roxo. Para que o Roche morreu, tenho que matar sozinha. Vou ver se tem alguém nos corredores. Eu sei quem é o impostor. Sério mesmo? branca. É mentira. Ela me perseguiu com a faca nas mãos. Branca então? Não, o amarelo. Eu vou de branca. Hehehe. na hora da sua morte foi bem triste. Oi, gente! Espero que tenham gostado. Desculpem pelo vídeo curto. Se quiserem, posso fazer uma partida maior. Então foi isso. Tchau!